Hello，大家好，我是小虾米。嗯，好久没给大家录神曲了，今天给大家录一首《我在北京你在哪》，儿》，希望大家可以喜欢。北京又下雪了，你知道吗？窗前的花开了，你知道吗？我在这里想你，你知。 这里每天都在变，你变了吗？北京的风很大，吹来牵挂。我身边的朋友都回了老家，有一个好朋友他结婚了，我还留在这里。 他们说我傻，北京的时间很快，我停不下。秒针它很孤单，拼命滴答，也想换个车。 才不小心把你弄丢了。我在北京，你在哪儿？你的地址写着无法到达。你累了吗？有人陪你吗？我在北。 窗前那粉花。呃，很久没录神曲了，这是第一个神曲啊！在这里，以感谢所有一直呃等待虾米回来直播的兄弟姐妹们，谢谢大家的一直等待，谢谢你们。这首神曲送给你们，感谢大家的等待和支持。 飞进的时间很快，我停不下。瞄准它，很孤单，拼命。